fun fact كوكب الارض عمره 4.5 مليار سنه الجنس البشري عمره 140 الف سنه اذا اعتبرنا الفتره اللي عاشتها الكره الارضيه 24 ساعه فان اللي عشناه احنا ثلاث ثواني ثلاث ثواني اكهو ثلاث ثواني شوف ايش عملنا سمينا روحنا بطريقه متواضعه الانسان العقل الحكيم اما انت بالرسم هو هيك حاجه باهيه انك تكون ذكي اما مش لدرجه انك تولي ضدك صحيح قسمنا الاتوم بنينا ماكينه ذكيه تطير في ال univers تزوجنا على دار جديده اما في نفس الوقت الذرات اللي قسمناهم عطونا حروب نوويه ثم شكون يخدم هو يلوج على new home في مجرة اخرى نسى داره اللي يعيش فوقها لا لا مستحيل نسمو هذا وزدو الحكمه مختلفه فوقت اللي كي يتكلم الحكمه تصغي واحنا وحدنا وحدنا غطينا وذنينا باش ما نسمعوش كي الطبيعه الام وغمضنا عيوننا باش ما نشوفوش اشاراتها وهي تطلب المساعده ناخذ من ال physique اللي كل اكسيون عندها رده فعل عكسها بالضبط لذا اذا كنا بالرسم كمان ماناش باش نكونوا شوكيين للدرجه هذه قاعدين نعيشوا في عواصف اقوى من اي وقت ورش جفاف واعاصير وتصحر وحرائق كله بسبب التلوث اللي يوصل لدرجه غير معقوله كربون اكثر تقليع الأشجار اكثر حيوانات اكثر وقفه قاعده تنقرض ألف مرة ضعف المويه النورمال من اللي انجاز وصلنا له بين 10 و100 سنة أخرى كل حيوان موجود في كتب الصغار تاعنا باش تنقرض الأسود اختفوا وحيد القرن اختفى النمور الغوريلا الفيول الدبابة القطوية كلهم مشوا في ثلاث ثواني حيوانات عاشوا قبلنا سنين اختفوا بسببنا في ثلاث ثواني الناس فيقوا عونونا رانا جينا في الكوكب الوحيد اللي في المجموعه الشمسيه اللي نجموا نعيشوا فيه ما نحبش ندخل في الجانب الديني اما كيفاش رانا معجزه احنا جينا بطريقه مثاليه قريبه للشمس لا هو قريب ونتبشمطوا لا هو بعيد ونتجمدوا مترو راو كانت تحرك الارض طوارئ طبيعيه تنجم تصير نقالكم ال citation هذه Goldilocks did it بيست We are just like this bird as what we are given medicine from trees, not coincidentally. Beloved son says, we are a family. كل شيء مترابط في الدنيا هذه من الصان فلاور للسان فيش والمشكلة هذه لازم ندركوها قبل ما يفوت الفوت خاطر المشكلة كبيرة ماهيش احتباس حراري ولا تدمير بيئة وتلوث المشكلة هي احنا المصائب هذه هي نتيجة أفعالنا احنا إنتاجنا احنا نسينا اللي كل حاجة تساهم في ال perfection تاع الطبيعة الشركات ترجع فينا ماناش مدركين و déconnecté أما نقصد في قوتنا عكس ما يخسر برشا مناي من الناس اللي يدوا السلطة شي حلو دوسوا تدمير الطبيعه ما نحبش نخلو تاريخنا يكتبوه الناس طماعه ومستهتره واجبنا نحافظ على الطبيعه الام من الناس اللي ما يقدروش قيمتها وما يشوفوش جمالها نادوني مهبود اما انا نؤمن اللي من حق ناكل من غلتها نشرب من ينابيعها نتنفس اير فريش ونكبي في غاباتها ما حاجه نساوم عليها في مجلس النواب على خاطرهم يحبوا يحسوك بالعجز يقولوا اللي رفرفت الفرشه في الصين تنجم تسبب اعصار في امريكا لذا اذا تلامينا يد واحده نجم نحث التغيير ونخلق عصر جديد الحريه للناس الكل ما كل شيء متروك عليك هي انت اللي تفرج فيا ورا ال écran اعمل افور خاطر الوقت هو الجوهر وجزت مع بعضنا نجم نتعدى الثانيه الرابعه الفيديو هذا بالنسبه عيد الشجره 2020 كان عجبك الموضوع عملنا like و subscribe. وكان عندك مزيد اكتب لنا رايك في الكومنتات خاطر يهمنا مع بعضنا نجم نحمي الطبيعه بيس